Bonjour, c'est Virginie. Euh, pour vous annoncer la grande réunion publique à Aulnay-sous-Bois, on est au marché là, on est en train de distribuer des tracts. Euh, grande réunion publique à la salle Gainville, euh, vendredi 4 mai, dès 19h. On recherche toutes, les, toutes les personnes qui, qui connaissent ou qui sont victimes de l'ancienne usine de broyage d'amiante CMMP qui a exercé ici de 1938 à 1991 merci beaucoup. Merci, Virginie. Merci Roger, merci Marc.